ibana e meneja kikosi cha Arsenal Mikel Arteta amesema tena kwa msisitizo kwamba hakuna hata mmoja kwenye kambi yake ambaye amekata tamaa kwenye mchaka mchaka wao wa kufukuzia ubingwa wa ligi kuu nchini England msimu huu, msimu wa mwaka 2022 2023 ambapo Manchester City imeingua Arsenal kileleni kwenye msimamo wa ligi kuu nchini England baada ya kushinda mchezo wao ambao walishinda mabao mawili kwa moja dhidi ya Fulham ambao ulipigwa juzi Jumapili, lakini Arsenal inashuka uwanjani Emirates baadaye usiku wa leo ya Jumanne Mei mbili kukipiga dhidi ya Chelsea, ambapo na Arteta amesema kwamba tunajua bado kuna kazi ya kufanya Tumekuwa watulivu, tumejua uzoefu wetu na tumeufanyia kazi kwa bora uwanjani. Bado tuna nguvu, na hilo limekuwa kama tabia yetu kwenye kikosi chetu kwa miezi kumi iliyopita. Kwa sasa ubingwa haupo kwenye mikono yetu. Kilichopo kwenye mikono yetu ni kujaribu kushinda kila mechi, na mengine tutaiachia Manchester City. Sina kazi ya kuamsha ari ya wachezaji, wenyewe watawasha moto tu kwenye mechi hiyo. Ni ngumu kuitabiri Chelsea, lakini kwa sisi tumejiandaa kushinda mechi hiyo. Arsenal ushindi wowote kwenye mechi hiyo dhidi ya Chelsea utarudisha kileleni kwenye msimamo aliyekuwa nchini England licha ya kwamba watakuwa wamecheza mechi mbili zaidi ya hasimu wao kwenye mbio za ubingwa Ah, ambao ni Manchester City. Nikirejea kwenye takwimu, takwimu zinaonyesha kwamba Arsenal na Chelsea zimekutana mara 61 kwenye ligi kuu nchini England, huku chama la Michael Arteta likishinda mara 24 katika mechi hizo, mechi 14 ikiwa nyumbani na kumi ugenini, huku kwa upande wa Chelsea ambayo kwa sasa ipo chini ya Frank Lampard imeshinda michezo 20 mara 13 nyumbani na saba ugenini. Kuna mechi 17 zilizomalizika kwa sare. E bana, maoni yako ni yape juu ya taarifa hii ambayo nimekusogezea? Share nasi kwenye pande wa comments hapa. Mimi naitwa Dos von Bismarck. Nikusii tu endelea kufuatilia chaneli yetu kwa taarifa mbalimbali za kimichezo, burudani na siasa. Until next time.